aurreko baten emakume batekin aitu nintzen ez zabaidatzen kalen. E, ez zabaida motza izan zen, oso intensoa, eta, bueno, lasai haitu ginen hitz egiten, ez ginen elkarri hostiak haitu. Baina, bueno, kontatzeko gogoa daukat ez zabaida nola izan zen, eta horregatik grabatu nahi dut bideoa. Ba, bueno, aurrekon kalen eta neratzen zuen bi emakume heldu. Ba, ez dakit, urtetik marurtetik gorako kedola. Eta entzun nun, bat asizala esaten, e, bueno, gazteleraz aizan eta gutxi gora bera esan zun, los de aquí durmiendo en la calle, eta nire ere arten non nun mesedez, <laughs> ez segi esaldi horrekin ez du gondo bukatu behar ta. Los de aquí durmiendo en la calle, y mientras a los que vienen de fuera le regalan pisos. Ba, oie, bertako akalean lotan eta bitartean kanpoti dato zenei, pixuako paritzen dizkiete. Eta bueno, ba, automatikoki giratu nitzan desanion, nion, oi ez da hola, oi ez da egia, eso es mentira, eta diskutitzen jarri ginen. Kurioso entzitzaiten ze, eman ziten lehenengo erantzuna izan zen, tuke, bibes de eso, no? da hortatik bizi nitzala, e, ba, kanpotik zeto zenei pixuak oparitzeko edo laguntzak emateko negozio hortanen nenbilela. Ta. Eta behin da berriz errepikatze ziten hau, naiz nik esaten nion ez ez, ez naiz hortatik bizi, ez deti nioiz hortan lan hain, baina ez detu lertzen ez dara argumentuaren logika, ze berez hortatik biziko banintz, hau da laguntzak banatzetik biziko banintz, izango litzateke hori dela nere lanbidea, eta hori baldin bada nere lanbidea, ba, ulertuko dut edo jakingo dut realitatea zein dan, ez? Orduan, ez dut ulertzen logika hori, ez dut ulertzen eraso moduan esatea, ah, seguru hortatik bizi zehala. Jode, ba, hortatik bizitzedan pertsona batek ezagutuko du realitatea, eta realitatea ezagutzen duen pertsona batek, esaten bali badizu, gezurra dala, kanpoti datozenei, pixuak oparitzen zaizkiela, ba, igual, sinistu beharko zenioke. Ba, bueno, hori izan zen ere logika eta ez nun ulertu, baina ala ere, osea, ni ez naiz hortatik bizi, eta hori esan nion, ez ez, ez naizela laguntza banatzetik bizi. Ba, bueno, hoi, esan nion ez dala egia, kanpotik etortzen den jendeai, etzaizkiola pixuako paritzen, etzaizkiola diru laguntzak ematen hola sin mas, ba, bueno, baldintza batzu daudela, eta baldintza horiek mundu guztiantzako diala berdinak, bai bertakontzako, bai kanpotik datorren jendeantzako, Eta ez balin baituzu baldintza hoe betetzen, ez dizkizutela ematen laguntzak. Ta bueno, beak segi egiten hitz egiten, banik hortan lan egingo banu bezala eta esate ziten, ja ja, baino egiten dituzue segimentuak ematen dituzuen laguntzanak, beiratzen dezue aber baldintza hoiek betetzen dian edo ez, segitzen dezue edo laguntzak eman eta listo. Berriz esan nion, ez detela hortan lan egiten, baino noski baietz, noski egiten diala segimentuk, noski kontrolatzen dela ematen dan laguntza hori jendeak benetan behar dula eta baldintza hoe betetzen ditula eta Hoxe baietz, Eta bueno, ba, laguntzan gai, apiska talde batea utzizun, eta kaleko denda bat seinalatu ziten. Eta esan ziten, ha, ze kaleko denda txikik isten nahi ze, klaro, daude langilek egiten dutena lanak landestinoki, beltzean, eta lasai-lasai jartzen dira top mantan, eta klaro, top manta egin dezakete lasai-lasai, eta gero denda txikiak isten dute. Eta ber, elkarrizketa hau eginean eukitzen, donostin, egian, tani pentsatzen nun. Benetan, pertsona honek, benetan emakume honek uste du, Donostin egian denda txikik izten balin badute top mantaren erruz dala. Ze top manta? Ez dago top manta hori, ez da existitzen. Donostin, igual zer ikusi gehiago daukae eh, irian ingurun eraikitzen dian zentro komertzial erraldoiek edo alkilerrak daukaten preziok. Ze top manta ez detuzte. Baina, bueno, beak segizun esaten, ba, oi, eh, modu klandestinon lan egiten duen jendiak eta beltzen kobratzen duen jendian erruz, ba, olako dendak eta negoziok eta itxin beharra daukaela. Tanik esan nion, a ber, jendeak baldintzaitan lan egiten balin badu, jendeak klandestinoki lan egiten balin badu, o beltzen kobratzen balin badu, ez da izango ala nahi dulako, izango da ez daukalako beste aukeraik, eta desesperatuta egongo dalako, eta azkenen denok jan beharra daukaulako bizitzeko. Baten batek beltzen kobratzen egiten balin badulan, lan, responsabilidadea zenena da langileana, osea, jateko lan egin beharra daukan pertsona horrena da errua, edo horren desesperaziotik aberazten dan enpresario horrena. Eta bueno, ni emakume batekin ez tabaidatzen egin izan bitarten, beste emakumea, bere laguna, obeakintzi joan zeon pixkat flipatuta. Uztet, deskolokatu xamarra rapatu zula asuntoak, eta etzan, etzan oso ondo enteratzen da flipatzen nahi izan. Baina, hau diskutitzen nahi ginala, eh, hasi e, pixkat eh, konturatzen, eta arrazoia ematez ziten neire bai, oso esotezun bai, zi, arrazoia dauka. Eta bueno, segi genuen hola ez nik esan ionoia. ber, Eh, errua zeniena zan, langileana edo enpresarioana, eta nere sorpresarako beak esan ziten, bai, si la culpa es de la patronal. Baina oso segundu gutxi iraun zitun nere momentuko emozio horrek zeseitun esan zuen, ja, ja, pero donde están los sindikatos? Non daude sindikatuak zergatik ez dute zer egiten honen aurrean? Vale, o bueno, segundu gutxi batzutan zehar, patronala izan da guztiaren errudun, baino jasta, sindikatuei botadie berriz ere denaren ardura. Eta bueno, ba, zeleratuta zeon hitz egiten eta segizun esaten, ba hoi sindikatu nadala errua, abernun dauden, abezergatik ez duten ezer egiten honen aurren. Eta gero gaine esan inorrek ez balu onartuko enpresariok jartzen dituzten baldintza horietan lan egitea, azkenen aldatu beharko lituzkete baldintzak eta denak hobeto biziko gineke. A ber, senyora, no, ez, hoi ez da hola. Zazkenen, jendeak nahi ala ez janin beharra dauka, bizitzeko dirua behar du. Eta bai, ba, esan baietz, egia dala, soa langilek aldarrikatu behar ditue behaientzako lanbaldintza duinak, bai? Baina ez dana bate justoa da, zuk indezun bezala, behak egintzun bezala, ba, ardura langile hoiei botatzea eta responsabilidadea beraien ganuztea. Ez, hemen batzuk, besten lana aprobetsatuz eta besten miseriagatik aberastu ikendia. Eta hoiek dia benetako arduradunak. Eta bueno, ba, elkarrizketako puntu hontan ja separatu inginan, zenik denda batea sartu garran enkargo enkargu batzuk itea, eta beraiek bik aurreak azi joaztin, eta bueno, ba, holaxe, ba, bakoitza bere aldetik juntzan, e, beste bere laguna gelditu zen esaten nahi behiratzen, ba, bai, barrazoia ba, neukala, bestiak segizun marmarka aurrea, eta ja, ba, bueno, nik mala hostian pasamun eguna, e, eta listo, gero, Aber, egia esan, bueltak ematen nahi nintzen, ba, ez dakit zerbaitetarako balioko izan zuen ez da bai da horrek, ez dut uste emakumeai iritze zala niola, hola, bi minututako diskusio hortan, Baina, bueno, e, modu automatiko baten atera zitzaiten baitare giratu eta erantzuna ematea, ba, oi, entzun honen esaten kanpotik etortzea nahi pixuiko paritzea zaizkiela, eta automatikoki atera zitzaiten, eta gero, ba, egia da baita uste detela, arriskutsuak dian olako diskurso entzuten dianen, eta batez ere, gezurretan oinarritutako olako diskurso entzuten dianen, ba, importantea dela zerbait esatea, eta importantea dala ba, frente edo, edo, bueno, ba, olako ez irikitzea. Egia da, ba, igual modula saiago baten eta denbora gehiokin eta beste modu batea hitz egin da, ba, beste mota bateko diskusioa izango zara. Baina bueno, ba hola tokatu zan. Eta eta hoize. Ba, kontatu nahi nu pizkat nola izantzan ez da baita Ba, bastante kuriosoa iruditu zitzaitelako emakume horren argudioen logika. Ba, hoize, ba, si laguntzetatik topmantara pasa, gero patronala, gero sindikatuak. Da bueno, ba hemen kontatuta utzi nahiko. Eta bueno, ba, bukatzeko kurioso iritu zait, e, justu gaur, em, urtarriak amazazpi betetzen diala bi urte YouTubeen hasi nintzanetik, eta beida, baina naizela bideo bat grabatzen kabreatu nauen zerbaiti buruz, eta justu ba, oindela bi urte ere kanala hasi nuenen, hasi nula, kabreatu nindun zerbaiti buruz bideo bat iten. En fin, ba hoxe, ba, bueno, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengor arte. Aio.